Nächster Halt, Erfurt, Bischleben. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in unseren Zügen gilt nach aktueller Gesetzeslage die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Bitte bedecken Sie daher Mund und Nase mit einer FFP2 oder gleichwertigen Maske. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sülzenbrücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Haarhausen. Sehr geehrte Fahrgäste, Bitte beachten Sie, in unseren Zügen gilt nach aktueller Gesetzeslage die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Bitte bedecken Sie daher Mund und Nase mit einer FFP2 oder gleichwertigen Maske. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop. Nächster Halt, Arnstadt Hauptbahnhof. For your further connections, please pay attention to the announcements and informations on the platform. Ihr Anschluss, RB, nach Ilmenau, 14.03 Uhr, Gleis 1. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dieser Zug wird auf dem nächsten Unterwegshalt geteilt. Bitte beachten Sie die Zugzielanzeiger im Fahrzeug. Vielen Dank. Dear passengers, this train will be split at the next stop. Please pay attention to the information signs on board. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Anstatt Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Plaue, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Martinroda. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunschtaster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Geraberg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Elgersburg. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in unseren Zügen gilt nach aktueller Gesetzeslage die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Bitte bedecken Sie daher Mund und Nase mit einer FFP2 oder gleichwertigen Maske. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Ilmenau-Roda. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunschtaster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Ilmenau-Görlitzer Höhe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof. Wir verabschieden uns von Ihnen, auf Wiedersehen. Next stop. Nächster Halt, Ilmenau. For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.